ოთხი რესპუბლიკელი წავედით 2004 წელს მაშინ ნაციონალური მოძრაობა ერთიანი ბლოკიდან წავედით ოპოზიციაში კი ძალიან გაიწელა დრო მაგრამ ეს ოთხი დეპუტატი მეზობლობის თავი ცენტრი აღმოჩნდა მომდევნო პროცესებში ასე რომ ნახოთ მოვლენები როგორ განვითარდება ანალოგიები ზუსტი ყოველთვის არ არის ე ველოდები პარლამენტს გარეთ რა რეაქციები იქნება